Osceola. Um, I'm from Desmond. हाय हाय इतना सुकून मैंने सीखना ठीक है और मैंने आज तक कोई लड़की को आप उठाने नहीं देखा झूठ बोलता है साला चूतिया बोलो तो बोलो हाँ Uh, roses are red, leaves are green. I like your legs and thing in between. 叫了 S 哥，叫了。